بقى ايه طاجن المكرونه ده مكان فيه جبنه عادي مفيهوش اي حاجه هننزل كده المكرونه هننزل عليه بقيه حشو البيتزا وهننزل عليه السجق ونقلبه معلقه فيه شكرا ما تقوليش هنحط بقى كده كام شريحه من الزيتون وهننزل عليه هنا شويه بشاميل ده كان في التلاجة بنقلب بقى يا معلم يا سلام على الريحة احلى تاجر مكرونة بالسجق حابين بقى تحطوها في الطاجن وتقعدوا ترصوا حاجة فوق حاجة إيه اللي يريحكم كلها في الاول وفي الاخر هتتاكل يبقى الطاجن اللي احنا هنعمل فيه وننزل كده اهو بيجيب طاجن كمان نسوي بقى الطاجن كده اهو وننزل عليه كبشة بشاميل ظهر المعلقة كده ونساوي ايوه بقى يا حركتك يا تكاتك الدين ارمي دي هات الجبنة كده اهو يا سلام اديني ارمي ده تعالى ادي شايفين الحلاوة يا ولاد يا ولاد بس كده يا ماما ندخل بقى الفرن ونرجع وهني طلعنا الطاجن ونسيت اصوره لكم كان كان ونسيت اصور لكم شايفين الجبنه يا ولاد فظيع وطعمها فظيع يلا بقى اشوفكم بعدين ما تنسوش بقى اللايك لكن انت بقى